Assalamualaikum welcome to the my channel in this video we seen what is input and output device before we started our video please like it subscribe and hit the bell icon so let's start our video what is the input device? This is the first step where you feed information into the computer system is called input device. हम हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं यानी हमारे कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं जिसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है हम हमारे कंप्यूटर को किस चीज़ से कमांड देते हैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है जैसे कंप्यूटर से हम टाइपिंग करके कमांड दे सकते हैं माउस से पॉइंट करके कमांड दे सकते हैं माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके इन सारी चीज़ों से हम हमारे कंप्यूटर को कमांड देते हैं अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है अब वो देखते हैं What is the output device? The computer gives you the result on any given input command is called the output device. अब जहाँ पर हमने हमारे इनपुट डिवाइस के ज़रिए जो कमांड दिया था अब हमें आउटपुट डिवाइस पर एज अ रिज़ल्ट उसका आंसर मिलता है उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों के ज़रिए आउटपुट डिवाइस का कमांड मिलता है आउटपुट डिवाइस का रिज़ल्ट मिल सकता है तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए जैसे मॉनिटर प्रिंटर और हेडफोन मॉनिटर ये जो हमारा रिज़ल्ट आया हुआ है अब हम उसे मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं चाहे तो उसको प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं और हमने जो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड किया था अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पर हम उसे हेडफोन के ज़रिए सुन सकते हैं तो ये कुछ चीज़ें थी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और उसके यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाए हुए थे सो so, Thank you for watching my video. Please like, subscribe and hit the bell icon.